tolong dibagikan dan di subscribe videonya ya terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh izinkan aku menceritakan cara melembutkan hati yang keras buka Quran surat 16 atau An-Nahl ayat 125 Seluruh manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan dan pengajaran yang baik dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Tolong jika antum semua akan memberikan pengarahan kepada seorang diusahakan menggunakan bahasa yang baik jika antum langsung memberikan pengarahan kepada seseorang tolong pilihlah bahasa yang baik antum juga yang akan disalahkan meskipun antum menyampaikan kebenaran juga seperti yang dialami oleh saya meskipun saya menyampaikan kebenaran juga tetap saja saya yang disalahkan karena saya tidak pernah memilih bahasa yang baik dalam memberikan pengarahan maafkan aku manusia itu ada tiga tipe golongan yang akan diberi pengarahan yang pertama dia bisa mendengar pembicaraan dari antum langsung kedua dia tidak bisa mendengar pembicaraan antum langsung tapi dia bisa mendengarkan pembicaraan dari orang lain nomor tiga dia orangnya kerasnya luar biasa contohnya Fir'aun dia tidak men bisa mendengarkan pembicaraan antum langsung orang lain juga yang pertama dia bisa mendengarkan pembicaraan antum langsung maka carilah waktu-waktu yang terbaik pilihlah bahasa yang baik yang kedua dia tidak bisa mendengarkan pembicaraan antum langsung tapi dia mendengar bisa mendengarkan pembicaraan orang lain maka antum tidak perlu langsung memberikan pengarahan kepada orang itu tapi antum cari orang yang bisa mendengar dia jika antum memberikan pengarahan langsung kepada orang itu antum bicara seperti masuk kuping kiri keluar kuping kiri jadi mental maaf bahasa kasarnya antum seperti bicara dengan tembok boro-boro bisa didengar yang ada dia bisa saja melakukan perbuatan yang lebih terhina lagi. Yang ketiga, dia orangnya kerasnya luar biasa. Sama antum tidak bisa mendengar orang lain juga, contohnya Firaun. Tapi Nabi Musa dan Harun diperintahkan berkat halus kepadanya. Buka Quran surat 20 ayat atau Toha ayat 44. Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya Fir'aun dengan kata-kata yang lemah lembut. Mudah-mudahan dia sadar atau takut. Jika antum akan memberikan pengarahan, antum berdoa dulu. Nabi Musa juga kepada Fir'aun tidak langsung, Hei Fir'aun, tobat. Tidak, dia berdoa dulu dan pilihlah bahasa yang baik. Antum berdoa tidak pernah bahasa juga kurang baik. Bagaimana dia bisa mendengarkan pembicaraan antum langsung? Tolong dibenarkan dan dikomentari jika ada salah-salah kata dalam video saya. Jangan biarkan saya tersesat.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 mungkin sekian dulu dari saya wabillahi taufiq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh